大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第五十五讲神要。 对你说什么？争争吵吵，为什么？ <laughs> 设宴满物，大家相争；不如有块干饼，大家相安。这里经文是一个对比式，就是设宴满物，还有有块。 干饼，这个是一个对比；另外一个是大家相争，对比大家相安。这经文怎么样来解释呢？它的对比就是色宴满物。那色宴满物，你应该看得到的，就是满物，就是很多。然后对比有快。 就是一块，所以一个是很多满布，一个是一块。然后设宴的单额呢，当然就是食物非常的丰富，而对比呢就是饼干。那我们这样就可以看得到它的一个对比，就是在量来说呢，它是满布很多。 跟一个对比，只有一块一块，然后在质这方面呢，就是食物非常的丰富，然后对比的，就是比较呃单位一点的，就是饼干而已。啊，这两个一个对比的结果是来到什么呢？就是你在色艳满物的当儿，你的对比会带来的一个是。 相争多事，另外一个呢，就是相安无事。那这个对我们现实来说是有什么的一个意义跟提醒？其实，在我们的现实环境里面，这样的一种的情况呢，其实是随处你都可以看得到的。 比如你是说在公司也好，比如你是说在家族、在个人也好，那设宴满屋呢？我们可以想象得到的就是宴席嘛。那通常你想去宴席，当然就是一种有娱乐的性质性质咯哦，因为宴席嘛，有唱歌跳舞啦，对不对啊？大家很开心啦哈。然后在宴席里面有美味啦。 吃的好了啊，然后在当中呢，有设宴的时候，可能你不同的节日里面，不同的纪念日里面啊，可能它就会有来的是一种，呃，有地位啦，有权利，所以设宴满屋可以给你，呃，有一个整体的来说，其实它是跟娱乐啦、享受啦、地位啦、权利啦、美食。 都是有相关联的，而我们说随处可见的，也就是说这些事情呢，很多时候你不论是在公司、在家族、在个人这方面，只要我们是在当中呢，是为着是要去追求着这个事业满物的这样的一种享受、这种娱乐、这种美食，很多时候你会发觉到，你会。 有这个许多的一些的呃人与人的这个相争，人与人的这个呃呃不和，人与人的这个呃摩擦，都会为了争取、为了得到这一类的物质享受的各方面相关联的事而有呃增加烦恼、忧虑、压力。 各方面的问题的出现，那就是圣经所说的“大家相争”喽。当然，相反过来的，就是说，哎，就是你没有奢求你吃住，啊，你就相安，大家平平静静，哦，也不会有增加自己的烦恼忧虑，啊，对于其他人。 也能够和睦共处，所以其实这给我们想到的就是说，你其实你的人生是为了是追求什么，是满足于什么，是追求于什么？当然人各有志，我们也不能勉强啊。呃。特别是在这样的一个时代，物质主义的当儿，又是城市化，特别是新加坡这样的一个地方。 别发觉到，其实人活着，其实都好像是追求的物质的娱乐、享受、美食、权利、地位。不过今天神对你说的话，就是要提醒你，你的人生是大家相争的，还是要大家相安的？我们一起祷告，天父上帝啊！ 我们恳求帮助着我们。那很多时候，我们人为了追求着色艳满目，追求着物质的享受，而在当中呢，人与人都是彼此的不和斗争。很多时候，我们就为自己争枪，争添了许多的忧虑、烦恼、压力、痛苦。那我们真的是祈求主你帮助着我们。 我们在这个人世间活着的时候，我们正要问自己：我们的人生是为着相争而活，还是为着相安而活？我们祈求主你自己与我们个别说话。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 你的参与是我的动力，所以如果你还没有订阅，那请你订阅，然后点一个小铃铛啊，有一个提醒啊，然后最新的节目你会收到，你也不会呃错过啊。那当然在过程当中呢啊，假如你是在 YouTube，你可以点一个赞啊，作为一个给我的鼓励啊。啊，周一三五，我们再见，耶稣爱你，与你同在。 那欢迎你在这个评论区呢，来留言啊，写下你自己的感想，一些心得。我深信你啊，听我这个分享哦，你假如只是单单满足知识层面的分享，我实在的要告诉你是没有多少的意义啊，因为圣经不是去满足你的知识啊，世界上的知识有很多，圣经不是满足你的这个知识。 圣经是满足于你，让你成为一个智慧人。所以，成为智慧人，你必然是在不同的这些的呃信息里面，应该有所的感受啊、心得、看法、意见等等啊，都可以在评论区里面一起的分享互动啊，大家得到帮助啊啊，所以希望啊看到你们在当中啊彼此的互动啦啊。 也可以写一些字，给我鼓励吧。上帝与你同在，下次见。